hello guys Josh here welcome to my youtube channel I'm from Congo DRC and today I'm gonna take you through the main goals of this channel guys as I told you I'm, I'm, I'm from Congo and as you know Congo is like the largest uh, country in the world to speak like French so means this channel will be multilingual so guys today as I told you I'm gonna take you through the main goal of this video and as I know that I'm from a French speaker country so almost like most of time I'll be using some French but I'll do my best to, to, to drop the subtitle so maintenant aujourd'hui au fait euh, je voulais vous partager au fait ma vision à propos de ces chaînes euh, parce que vous savez très bien Congo en dehors du, pays même du continent les gens prennent ça mal je, ok je dis pas ça mais si tu fais même, euh, genre tu recherches à Congo même une ville du Congo, sur Google, c'est très bien ce qu'ils vont amener. C'est all about euh, la guerre, la pauvreté peut-être. C'est ce, qui, qui se montre là-bas. Mais est-ce qu'ils pensent aux gens qui vivent déjà Est-ce qu'ils veulent dire que nous, on est genre, on est mort ou ils veulent dire qu'on est pauvre C'est pas ça. Il y a des gens qui vivent ici, il y a des multimillionnaires qui vivent ici. Et pourquoi ils ne veulent pas montrer ces, ces belles faces du Congo Pourquoi Bon, c'est ça, c'est ça au fait la, vision, c'est ça au fait la vision. On veut, maintenant montrer au monde entier notre culture, parce qu'on a notre culture propre à nous, qui est chère à nous. Au fait, mais le Congo est très mal connu par son histoire, parce que euh, quand, les gens attendent le Congo, beaucoup déjà sous attendent déjà la guerre, la pauvreté et autre chose. Maintenant, aujourd'hui, avec vous, les gars, on va genre explorer le Congo. Parce que même s'ils ils disent le mal du Congo, il y a, il y, a, il y, a, y, a, des bons aussi au Congo. Il y a des bonnes choses aussi au Congo. Et c'est ce c'est ce qu'on va genre vous montrer, vous exposer tout ce qui est bon. Venant genre des cultures, des langues, des tribus, la nourriture et autres choses là-dedans, tu vois. Genre, on va essayer d'explorer les combos, visiter, des places. On va, maintenant montrer au monde entier notre culture parce qu'on a notre culture propre à nous qui est chère à nous et que on chérisse beaucoup et on veut genre montrer aux gens on veut on veut montrer aux gens genre euh, quoi euh, comment on mange, genre nos cultures, nos repas autre chose. Et aussi des belles faces là qui se cachent au Congo. C'est ça, genre, l'objectif là principal même de, de, ces, de, cette chaîne. Et je, je crois que avec, avec vous, vraiment, je peux rien faire. Au fait, je peux rien faire sans vous. Parce que c'est vous, c'est vous qui vont genre me soutenir et si vous aussi me donner la force de continuer. Maintenant, guys, ce que je peux vous demander maintenant, c'est juste, you know, subscribe, aimer, partager, commenter aussi. Tu peux même dire hi, tu peux même dire bonjour, tu peux dire même ton nom, là où tu viens, ton pays. Tu peux dire quelque chose, tu peux même poser une question, tu peux même proposer une vidéo, ce que tu veux voir à Goma. Parce que maintenant là je vis à Goma, donc on va commencer par Goma et puis élargir partout au Congo. Je dis pas qu'on va faire, faire, seulement Goma parce qu'il faut qu'on qu'on explore les Congo, on montre aux gens les Congo donc comme il faut en fait, c'est ce qu'on va faire de cette vidéo. Donc on dit Congo, voir des choses, culture autre chose. Et maintenant si vous voulez être partie de, de cette famille et explorer ensemble les gars, Maintenant là, euh, ce que je vais vous demander c'est de, souscrire sur ma chaîne, activer euh, déjà les boutons de notification pour que tu sois notifié pour la prochaine vidéo, aimer, commenter et même aussi partager pour vos amis pour que, que aussi fassent partie de, cette famille, pour qu'on puisse construire un truc grand, qu'on puisse explorer genre notre Congo, qu'on puisse exposer notre Congo au monde extérieur. Parce que ça a beaucoup d'avantages. On a vu ça avec d'autres d'autres pays qui ont exposé leur pays, tu vois. Et ça, c'est notre moment aussi pour faire un truc hein, pour notre Congo. Ciao les gars, ciao les gars, see you.